Prepare for battle. Select your hero. Oh, baru si Aiga Widow orang dia. Hmm. wow, shit. Gak lu ah. Sakit shit. Oh, shit. Bunuh diri, Bro. Nih, nyao. Yo. <laughs> itu dirais lucio, ya Mak kok ibu loh lol lo lo lo LOL to Prepare for battle. Select your hero. Hmm. Analo buah mi healer apa ya? Ah, healer. Walau lo kayak kaki healer. Ya. Ini gua push bro. Oi, kak. Check this out. Thanks. hay lol lượt bên ngoài tàu mấy người ờ yeah. Dạ. mà nó ôi tú lậu tiếng thầu gì kim trai tôi tiba tiba oh isi everyone heal up hello you have my thanks thank you Hiya. Tampoco tú. You Lagi jam Doomfish. Bersih bro, bersih. Langsung cong my god Tan kok bro. Atau ah, lu Aitan itu boleh saya sih. oh shit. <laughs> Shit. <laughs> What the fuck, man? Bye. Oh my god. Wah, wah, yang bersih ya. Ayo, eh, yang bersih lah. Eh, bye lah, bye. Anak lah lah. Hey, bye the falo lu ya eh, baiknya Never Oh shit. Aduh, Lucky Bear. Waduh. Mil. Bea, Bea. Koi Bear, ah, bro. Ya. What the? Oh, lo lu. Oh, sopir bis. bagi, bagi, bagi. sorry. Why siao? Tuh aki. Shit, shit, shit, shit. Thau biếng, thau biếng. Привет! Bring it! Nice. Woi. Play of the game. Iya. Double.